جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون له يا محمد ما رأيك تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة ايش رأيك نسوي اتفاق سنة نصير احنا نعبد ربك وسنة أنت تعبد ربنا ما رأيك أليس هذا من العدل والإنصاف فأنزل الله عز وجل قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين هذه السورة ترى من أعظم سور القرآن ولهذا كان كثيرا يرددها صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر يقرأها في سنة المغرب يقرأها في الوتر يقرأها خلف المقام لما كان يطوف بالبيت يقرأها وكان يوصي أصحابه بقراءتها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ليش أعيدت الآية مرة ومرة ومرة من باب التأكيد أن هناك مفاصلة بيننا وبينكم وقال بعض المفسرين أن هذه السورة فيها جمال كبير وعظيم من جماليات هذه السورة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد مرة لا أعبد ومرة لا أنا عابد مرة جملة فعلية ومرة جملة اسمية ليش؟ ينفيها بجملتها الاسمية وينفيها بجملتها الفعلية يعني لا تحلمون لا بالماضي ولا بالحاضر ولا بالمستقبل ان يوم من الايام اعبد معبوداتكم لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد